أكبر بلو الله أكبر እረፍት የለውም እረፍት የለውም። አላሁ አክበር በሉ አላሁ አክበር በሉ ሙሽራው አላሁ አክበር በሉ ሙሽራውን በተክቢራ አላሁ አክበር አላሁ አክበር በሉ ሙሽራውን በተክቢራ ውጡ ማክበር ሱናችን ነው ልጅ ወልዱ መዳር እንደዚህ ነው አላሁ አክበሩ እኛ ሙሽራ አሰማ الله أكبر الله